Eh, niba agafaranga akoze ikosa agata umugore we wa mbere w'isezerano kubera impamvu runaka cyangwa kubera ko yananiwe kwihangana eh, ntabwo twamutera amabuye bavuga eh, amagambo nk'ayo ngayo ukajya ukavuga ngo gafaranga n'amutiti muri avari muzatana mu mezi abiri reka nkubwire imana iyo ibishaka nta nubwo ari gutuma biba rero kubabwira ngo muzataha amezi cyangwa atatu nk'umubyeyi njye ntabwo ibyo nabikora mm. ntabwo navuga ngo bakoze byiza ariko nta nubwo nabatera n'amabuye ariko erika nkubaze agafaranga na neti muri abasa abana b'imana mm. none se imana ntibafite ububasha bafiteho ububasha none se kankubaze wenda uracyari muto nturabyara ufite umwana wawe mm. umwana akagenda akiba cyangwa akora ibintu bigafu bibi cyane cyangwa akabyarira no mu rugo wamujugunya Yes reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza aho uherereye hose Aziya Australia Uburayi ndetse n'ahandi hose mwumva ururimi rw'ikinyarwanda reka tuguhe ikaze twifurize ibihe byiza niba wumva utamerewe neza ihangane ejo n'ejo bundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza uyu munsi kuri Yellow TV no kuri mpamvu rero uyu munsi duhora tubifuriza buri kintu cyose cyiza cyatuma mutera imbere kandi mugasobanukirwa ku ijambo ry'imana uyu munsi tugiye kubana n'umubyeyi muri kubona kuri kamera niyo mpamvu tugiye gutangira yivuga mu mazina yombi hari abantu bashyashya abakoze subscribe cyangwa batuganye cyangwa bagiye kureba kino kiganiro tutaziranye reka atangire yivuga mu mazina ye kugira twese tuze kuza kubana muri kino kiganiro tuziranye turakwakiriye kuri good face no kuri yellow tv ah, imana ibaho umugisha kuba mwaduhisemo kugira ngo dukorane iki kiganiro hmm. ah, amazina yanjye rero ni Joy Murenzi ni umuvugabutumwa bwiza bwa yesu kirisito mm. yego yesi ngo ni umuvugabutumwa bwiza bwa yesu kirisito reka dutangire rero dusengera imana kugira eh, ibyo turi buze kumva cyangwa ibyo turi buze kwiga bibe inkomeza mutima ntibice mu gutwi ngo bihinguke mu kundi ah, reka duce bugufi dusenge imana data mu izina ry'esu duce bugufi imbere yawe turagushimiye tugushimiye ineza yawe tugushimiye urukundo rwawe tugushimiye kurinda gukomeye data mwiza twabyutse biremera ndetse n'abarimo kudukurikira nuko babyutse bikemera izina ryawe rikomeze guhimbazwa no guhabwa icyubahiro mwami mwiza rero tugiye kuganira n'ubwoko bwawe ndakwingize kugira ngo ijambo ryose uri butunyuzemo riba ari ijambo riri bumanuke rigahumuriza imitima riba ari ijambo riri bumanuke rigakiza abarwayi ibyo tuganira byose aba ari ibihumuriza shimwa shyirwa hejuru utegeka aganza ni mu izina rya yesu amen yes urakoze cyane rero gutangira imana udusengera mm. uh, uh, gutangira kino kiganiro udusengera imana uyu munsi turaza kuza kuganira ku ngingo zimwe na zimwe uh, mu iyobokamana bijyanye n'umurimo mwiza cyangwa bijyanye no kwagura ivuga rya Yesu Kristo ndetse no guhugura byinshi tubona bitameze neza turaza kuza guhera ku ngingo imwe cyangwa kuri topic imwe Ah, ya bishop gafaranga mu by'ukuri abantu benshi bagiye bandika mu makomenti cyangwa twagiye tubona abantu benshi babaza ati ese ubundi bishop gafaranga ubundi ni muntu ki waba warateje igisa nk'aho ari saga mu bakozi b'imana ahantu hose ugiye urumva pasiteri bishop runaka evangeliste runaka ni bishop gafaranga ese ubundi bishop gafaranga iyo titire yayikuye ku buryo eh, yaba ariyo nkuru nyamukuru iri mu ijambo ry'imana cyangwa nk'aho abakozi b'imana bakavuze iby'ijambo ry'imana bakajya kuri bishop gafaranga uh, urakoze ku kibazo mbajije uh, ngira ngo urabizi ko njya mbabazwa n'umuryango wacu ukuntu wononeka uh, binyuze mu byo tuba twavugiye kuri social media rero ntabwo njya kure n'ubundi yuko nsanzwe ngusubiza Eh, icyo navuga bishop gafaranga ni umuntu nkanjye ni umuntu nkawe eh, kuba ari bishop ntabwo ngewe nabitindaho abaye ari bishop kuri abaye ari bishop kuko mu nkinamico nk'uko njya mbyumva icyo nakubwira gusa ni uko ari umwana w'imana eh, kandi iyo umuntu ari umwana w'imana nawe aba yemerewe imbabazi ibyaha byose yaba ari yakora mm. rero nkanjye nka joyi nkunda kubabwira njye mvuga uh, nkanjye ubaye utemeranya n'ibyo mvuga uh, ntukantere amabuye ahubwo ujye ukuramo icyiza nakubwiye icyitwa ko atari cyiza ukihorere hmm. ariko kugeza ubu ntabwo nzi impamvu abakozi b'imana bamutindaho hari ijambo ry'imana bavuga hari abantu benshi batarakira yesu kirisito umwana umukiza w'ubugingo bwabo hari abantu bakeneye guhumurizwa bakeneye gufashwa bakeneye mu buryo bw'umukara ndetse n'ubw'umubiri Ah, bityo rero njye nkabona nta kwangiza umwanya mvuga umuntu kuko icya mbere twemera ko yesu kirisito ari we mana twemera ko imana yaremye ijuru n'isi isumba byose mu bo yaremye urimo ndimo kandi mubi ifitiye urukundo nanjye irankunda nk'uko igukunda ah, rero nagafaranga ntabwo imana izamukuraho urukundo rwayo kubera ko yenda yatannye atari mu nzira zayo so rero icyo nashobora kubwira umuntu umurikiye wese ni ukugira ngo tugerageze tuve mu bintu tureke kuvuga ibintu byasubiza inyuma umuryango mm. ah, niba agafaranga akoze ikosa agata umugore we wa mbere w'isezerano kubera impamvu runaka cyangwa kubera ko yananiwe kwihangana mm. ah, ntabwo twamutera amabuye ahubwo uwabishobora ashobora kumwegera akaba yamubaza impamvu yabikoze Eh, gusa ntitwibagire ko imana yacu ari nyembabazi kandi mubigirire imbabazi ndimo nawe urimo eh, hari bene data bajya bakunda kwigisha bakavuga ngo ku musaraba yarabirangije eh, ariko yenda jye sinakwemeranya nabo kuko ntabwo ku musaraba yesu kirisito yabirangije ngo dukomeze tumubambe dukomeze dukore ibyaha mm. oya rero sinjya ninda ku cyo umuntu yakoze ahubwo ntinda ku cyo umuntu yakoze gishobora gusenya abamukurikiye cyangwa abamukomokaho mm. ni urugero niba agafaranga ah, atandukanye n'umugore mm. turabizi arabizi icyo bibiri bivugaho azi icyo arimo gukora mm. sibyo ariko abirenzeho aratandukanye ah, amaze gutandukana yenda umugore aribabariye baramuwe ba nyirabukwe niba bafite cyangwa niba batanabafite abakomoka ku mugore waho yashatse bose bafite igikomere Mm. n'uyu mugore afite igikomere n'abana ababyeyi batatu bafite igikomere mm. noneho natwe tuzemo nk'abanyamakuru nk'abakozi b'imana twongere twongeremo ibindi bikomere mm. njye nkanjye nk'umubyeyi nk'umuntu ukunda umuryango numva abakozi b'imana abanyamakuru batagatinze kuri icyo ngicyo kuko gafaranga ni ikiremwa cy'imana urukundo imana imukunda ntawe uruzi ashobora kwihanika amubabarira cyangwa se ashobora no kumuhana rero numva ku giti cyanjye tutagatinze kuri gafaranga hari ubutumwa twavuga hari abapfakazi bariya bakeneye ko tubahumuriza hari imfubyi zikeneye ko tuzihumuriza mm. eh, hari abantu bakeneye ubufasha mu mwuka cyangwa se no mu mubiri mm. rero nkaba bityo nkaba mvuga ko imbaraga dutakaza kuri gafaranga twazikoresheje ikindi mm. yego ah, ah, none se eh, hari ikintu ngewe nibaza kuri bishopu gafaranga ese ubundi iriya bishopu gafaranga ni ititire yiwe ah, mu murimo w'imana cyangwa izina yaba yariswe nk'uko twagiye tubona abandi bantu benshi bagiye bitwa amazina atari amatitire yo mu yo mu murimo w'imana eh, ajyanye n'amatitire yo mu murimo w'imana nyamara mu by'ukuri nta bahuriye n'umurimo w'imana ari abandi ari abantu basanzwe ari uko bakundaga ayo mazina ah, uko bigaragara bigaragara ko ashobora kuba ah, ari titire yahawe na filime yakinaga ariko buriya ntabwo gukorera imana bigarukira kuri bishop bigarukira kuri evangelist bigarukira kuri buriya nawe uri umukozi w'imana umuntu wese yakorera imana rero ntabwo ibyo twabitindaho ushobora kuba ari umukozi w'imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko buriya niyo ukoze neza gusa niyo wishyuriye umukene inzu niyo ugaburiye ushonje ibi byose ni ugukorera imana rero ntabwo tuzi uburyo akoreramo imana mm. ntitwanabitindaho Eh, ahubwo ngewe icyo nshaka kuzana ni kimwe dukwiriye kuva muri ibi bintu byo kuvuga Bishop kanaka kanaka wagize gutyo wavuze ibi bintu tubireke nge buri gihe cyose uzajya wihangana ko uzajya umbaza utekereza igisubizo wenda furani ntabwo ariko kizaba kimeze njye nakubwiye ko umuntu wese ubangamira umuryango ntajya ngendana nawe umuntu wese kuko ubu ngubu njyewe ntabwo ntekereza ku byo agafaranga yakoze ndimo natekereza kuri bariya abana batatu ububabare bafite n'ihungabana bafite ribuze papa wabo kandi ahari ariko ah, reka ntangarukeho gatoya ah, njya nkunda kubwira ngo aba bose muvuga nuko wabizanye sibyo ah, rero kubona umuntu w'umugabo yenda ashobora kuba yareka umugore kubera yenda ko hari ibyo batemeranyijweho cyangwa se hari uburyo bumwe cyangwa ubundi burya ah, hari ibintu mu cyongereza bita ngo ni serefishi ah, biba ari ukwikunda ah, rero numva harabaye uburyo bumwe wenda bwo kwikunda cyane kuri bishopu kuruta gutekereza ingaruka zizaba ku bana ndetse n'umuryango muri rusange mu mutwe umwana akura yibaza ngo ariko se kuki papa dutaye mm. byagenze bite rero ntabwo natinda kubya agafaranga gakoze genda atinda ku ngaruka uyu mwana agize mm. agahinda uyu mwana afite mm. kubera kwikunda kw'ababyeyi mm. ntabwo ngo wenda uyu mugore uburyo bumwe cyangwa ubundi arananiye reka njye kwishakira uzankundwa bayidewe reka kankubwire eric nubwo atari cyo wari wambaje reka mbigarure inyuma ho gatoya ah, maze iminsi mbwiriza ku ijambo ryo kumenya ku ah, kubaransinga kujera igikundira imana idushyiraho hmm. agafaranga ashobora kuba ari umukozi w'imana hmm. imana ikaba yaramushyizeho igikundiro cyayo hmm. ikaba yarakimushyizeho yaratangiye ari umuntu uciriritse ari umuntu utazwi ari umuntu utagaragara igikundiro cy'imana cyamara kumuzamura kikamukonekitinga n'abakomeye agahura n'ibinyamakuru bikomeye agahura n'abantu bakomeye akamenyekana agakora muri bizinesi akunguka kubera cya cyubahiro cy'imana ubushize nigeze kubwiriza eh, njya mu itangiriro ku mugabo wita yosefu yosefu eh, yari azi icyo imana yamuvuzeho yari hari iyerekwa yabonye akiri mutoya mm. abwira se na bene se ababwira iyerekwa yabonye amaze kuri babwira bamugirira ishyari bene se bamwe bavamo bajya kumugurisha hararuya yari mutoya yari umwana ukiri muto mm. aragurishwa aba aba aho bamugurishije nabo baramugurisha hararuye mm. ariko aho bamugurishije umugabo agira ishurirwa potifari yari afite ishurirwa mm. potifari uwo yakora kwa farawo niba wari ukuriye ingabo eh, z'ibwami amugejeje iwe abona ariho ukuboko kwiza kw'imana ariko icyo ashaka kukuzana nka gikonekiteri cy'agafaranga ni cya gikundiro cya gikundiro cy'imana cya gikundiro imana ikuvana ku cyavika kwicaranya n'ibikomangoma cya gikundiro aho wari uri utaruzwi wari bava kure koko wari umukozi wo mu rugo wari umuntu utazwi ariko kubera icyubahiro cy'imana kikuriho kimaze kukugeza ahantu kuko <coughs> wari wararongoye umugore eh, w'urwego rwawe ariko noneho ugeze ku rwego urimo urabona wa mugore ntabwo ukimukwiriye hararuye kubera cya cyubahiro cy'imana cyazamutse kubera ya mavuta y'imana kuriho kubera kwa kubaha kw'imana kwari kukuriho utangiye kumva ko wa mugore utamukeneye mboneraho ntambwira abakozi b'imana niba ukorera imana umenye ko hari aho urimo kujya niba ubyitwaramo neza hari ahantu uzagera ariko wireba umuntu mwakundanye mu busore bwawe ngo urebe amavuta umaze kugeramo utangire uvuga ngo ntabwo uyu muntu ntago tugihwanyije hararuya kandi ibi bintu birahari abazanyumva murabizi ibi bintu rero data birahungabanya umuryango ariko yosefu yamenye ubwenge yosefu yamenye ubwenge ageze kwa potifari muka potifari amwifuza muzahasome bene data muzakunda umugore wa muka potifari amwifuje yosefa yibuka ibanga yibuka Imana yamubwiye imana yari yaramubwiye kuzakomera imana yari yaramubwiye kuzaba umuyobozi ukomeye ndetse bene se bakamwikubita imbere kandi ibyo byari bitarasohora aravuga ati imana nemeye n'ibyo yambwiye ndabizi ntabwo ndi buryamane nawe mm. aho iyo mageze na ngo yosefu niwe mugabo wenyine washatse gufatwa n'umugore ku ngufu ariko yaravuze ati nta reka mbabwire wenda data ukurikije ukuntu yosefu yari yabayeho yagurishijwe na bene se araza agize imana ageze mu rugo rufite byose ndetse ahawe no kurukurira usibye potifari amubwira ati ukurira ibintu byose ujye ufata ibintu byose muri rugo ariko ntabwo umugore yari uburenganzira hareruye ariko kuko yari azi kujera icyubahiro cy'imana imana yamuvanye kuri cya cyavi imwicaza mu n'ibikomangoma imushyira ku rwego rushimishije nawe ntabwo yayitesheje agaciro oya yaravuze ati ngewe nzaho imana yankuye yanga kuryamana na muka ni bangahe munkurikira wagera ku rwego nk'urwo yosefu yari arimo wagera ku cyubahiro nk'icyo yosefu yari afite wagera ku kazi gakomeye nk'ako yosefu yari afite nyokobuja cyangwa diregiteri wawe yakubwira ati ngwino turyamane nkuzamure mu cyubahiro ukanga uzi impamvu utanga ni uko utaha agaciro cy'imana yakuvuzeho ni uko udaha agaciro imbaraga z'imana zakugejeje muri ako kazi umuntu wese uzi gukora kw'imana umuntu wese uzi imana imujyana ntabwo apfa gufata ibyo abonye kandi ikindi arinda ikimurimo arinda amavuta amurimo kuko reka mubwire umunyamakuru erike mm. abakozi b'imana ahantu ugera iyo ukiranuka amavuta y'imana akagukonekitinga n'ibintu utegispekitingaga ukaba uvuye ahantu ku busa ugatangira kwicarana n'abayobozi ugatangira kwicarana n'abantu bakomeye nawe ubwawe ukishaka ukibura wareba hasi ukabona wa mugore wawe wowe amavuta wazamutsemo si yarimo ukavuga utari kureba mugore n'igitenge n'ibijipo birebire ndi mu biki ndi mu biki ubu ngubu uriya buriya arankwiriye rero bene data reka mbabwire mumenye ko kubaransinga icyubahiro cy'imana kuko niba ukorera imana umenye yuko uzagera kure umenye yuko uzicara n'abakomeye umenye yuko uzavugana n'abantu utatekerezaga ko mwavugana umenye yuko hari urundi rwego uzageramo ibyo rero nabigereranya nk'agafaranga hmm. ah, reka nkomeze kuri joseph wa gato mbere ko mujyanye n'agafaranga joseph rero yanze kugira gute yanze gukora icyo kintu hmm. yagiye muri gereza ariko kubera ya mavuta y'imana kubera kumenya kujira cya cyubaro cy'imana ndashaka kubwira ko zifata igeze ajya hehe ntabwo yigeze aguma muri gereza ah, ah. ni nawe muntu wavuye muri gereza nta mucamanza uje kuburana urubanza rwe nta yinjiyemo nta cyaha afite rero iyo uri kumwe n'imana iyo ufite amavuta y'imana n'abantu iyo baguhoye ubusa imana irakubunanira mm. ni ikintu disijoni yose wafata y'ukuri uri kumwe n'imana imana ikora iki imana irakurwanirira mm. reka dusubire inyuma kuri gafaranga Eh, mbona no kugana abandi bakozi b'imana mufite gahunda yo kuzakora ibintu nk'ibyo mumenye ko mubabaza imiryango murababaza igihugu cyanyu murababaza ababakomokaho murababaza ababyeyi banyu abakibafite abatafite murababaza n'abavandimwe ntabwo ari byiza ntabwo navuga ngo yakoze ibintu byiza ariko kimwe nuko navuga ngo bamutera amabuye si byiza si byo bamwihorere ibyo yakoze ni umukiremwa cy'imana imana izayimubaza kandi niba yarakoze ibyiza ubwo izamuhemba ariko niba yarahemukiye umuryango agahemukira umugore we bashakanye numva twe tutabyinjiramo twabirekera imana niyo mucamanza w'ukuri kuko niyibona mu mitima twebweho tutabona hararuye hmm. kuko ukurikiye ibyabaye kuri joseph yaje kuba umuyobozi koko bene se bamwikubise imbere hmm. iby'imana yamubwiye byaje gusohora ariko biturutse ku myitwarire yari afite muri we y'ubumana no kumenya kujera icyubahiro cy'imana cyari kimurimo hmm. rero Eh, reka mbigarure kuri gafaranga yageze mu cyubahiro kirekire arireba asanga ari kumwe n'abantu bakomeye arireba asanga ageze mu kazi keza hmm. arireba asanga ibyo yatekerezaga biramurenze nawe reka ku rwego rwo hasi ariko yibagirwa ko ari imana yamukuyeyo yibagirwa ko ari imana yamugejeje hariya arangije ahemukiye mugenzi we ni ukuvuga iki rero niba koko ibyo abantu bavuga ari byo genda ibona mwihorera azahura n'imana ye gusa amenye ko yabaje abana amenye ko yabaje umuryango eh, n'undi watekereza kubikora abireke rero yazize kutamenya kubaransinga icyubahiro cy'imana n'iby'imana yamuvuzeho warebesha amaso yenda avuga ati uyu mugore ntabwo tugikwiranye kanifatire eh, ntabwo akiri urwego rwanjye reka mfate umukobwa w'icyerekezo umukobwa w'umuramyi umukobwa ufite amafaranga umukobwa ufite ahagana nanamufite tugendana yenda hari ukuntu hino urwego ndimo abantu bamubona nge eh, ni muri ibyo rwego mbibonamo ariko nibaze yuko rwose uzadukurikira bene data abakozi b'imana umuntu wese ufite gahunda yo gukora ikintu nk'icyo ah, ntabwo navuga ngo yakoze byiza ariko kimwe n'uko ntanavuga ngo bamutera amabuye ah, ndetse n'umugore we murava rwose mubahe amahoro mubihorere imana bakorera izavugana nabo niba barakosheje bazayisaba imbabazi icyo nabwira ni uko imana ari nyembabazi bene data ushobora gutera amabuye wakosheje nkagutera amabuye sibyo ariko se imana irabivugaho iki kuko biriya tuba muri twana tugahindukira ngo izadukiza n'ibicumu bya sokuruza bakira niwe n'ibyo byose utaruzi hmm. rero ndibaza ko uyu mwana w'imana eh, niba koko yumva yarakosheje akagaruka ku rufatiro agasaba imbabazi imana yamubabarira ibindi njye ntabwo nabitindaho gusa mureke dusigasire umuryango ah, kwihangana nta kiguzi bisaba umugore ashobora kunanira ukihangana umugabo ashobora kunanira ukihangana nta muntu wubaka atihanganye mbone no kubwira bagenzi banjye munkurikira ah, urugo rwubakwa no kwihanganirana nta kindi ni ukwihangana si byo byatuzanye yenda kuvuga ariko ingo zose zubakwa no kwihanganirana no kuba mwararwubakiye ku rufatiro rwa Yesu kirisito uh, nta kindi dusigasire abo twazanye muri iyi si dusigasire abana bacu tubahe indero nziza uh, kuko reka nkubwire eric hari ikintu batajya bakurikirana uh, niyo mpamvu bajya bakunda kuvuga ngo karande hmm. urabona nk'aba bana b'uyu mugabo hmm. iki kintu kibabayeho bagakurira muri iki gikomere gishobora kuzakurikirana n'abana babo mm-hmm. izo zose ni ingaruka ku muryango wacu umuryango nyarwanda mm-hmm. niyo mpamvu rero ubona nkunda kuvuga kuri iki kintu kuko abana bacu barababaye abana bacu baragendana agahinda kandi baragendana agahinda kubera ko twananiwe kwifata twananiwe kwihangana twananiwe eri reba kansubire nk'inyuma ho gato mm. umugabo ava iyo yarerewe iyo n'umugore akava iyo yarerewe mm. ntabwo ari abantu barerewe ahantu hamwe muje guhura kugira ngo muba ku rugo ntabwo haburamo akantu ntabwo haburamo agatotsi byo ahubwo ikibyica ntabwo muri uko kubangamirana ntabwo bicara ngo bagere aho bacoce ibyo ngo baganire baganire noneho wenda bigire n'abantu basabana imbabazi cyane ko abagabo bazwiho impano yo kudasaba imbabazi bazwiho impano yo kumva ko ibintu byose barabikomeza nubwo yaba abona ko yagukoshereje nyine umugore nawe yazi ubwenge arakwihorera akabona ko waciye bugufi nyine wazisabye utavuze mm-hmm. ariko nawe ukwiriye kuzigo rero ibyo byose ni ibintu bigenda bikabangamira abana twazanye muri iyi si bikabangamira ababyeyi ku bakibafite bikabangamira sosiyete si sibyo kuko abo bana bakuze muri ubwo buryo nibo uzasanga rimwe na rimwe bajya mu muhanda kuko imitima yakira ibibazo iratandukanye mm. nshobora kuba mu bana batatu babiri babyakira uwa gatatu bikamunanira umwe yabyakira babiri bikabananira mm. so ibyo byose rero ni ingaruka ziza zigagara ku muryango mm. kandi biturutse ku makimbirane mu miryango rero kuba dukurikira rwose mureke tugerageze ah, duhoshe amakimbirane kandi ntabwo bisaba ikiguzi cyinshi no gusenga ni ukoroherana no gusabana imbabazi uh, ntabwo ari ibintu bikomeye ni ukwihangana kandi umenye yuko uwo mugabo ntabwo mwavukanye ni rubanda nawe mudamu uri rubanda mwaturutse hirya muraza mwese murahura kugira ngo muzahuze rero ntabwo bizashoboka mushobora guhuza ari imana ibikoze mushobora kudahuza ariko hakabaho impano yo kwihangana ibyo byose byubaka urugo hmm. rero wowe utararusenya rwose ntibizakubeho ukomeze mm. usenge kandi imana izabana nawe yego <sighs> ndumva bishopu gafaranga ndetse n'undi wese ushobora kuba ari muri icyo cyiciro cyangwa wateganyaga ibyo bintu uh, yumvishe ingaruka cyangwa imbogamizi ku muryango uh, muri rusange yaba abagukomokaho n'abo ukomokaho n'abakomoka ku mukobwa cyangwa n'abakomokaho ndetse n'inshuti muri rusange kuko ntabwo bikomeretsa imiryango yonyine mm. ahubwo ejo bundi niho nabonye abantu bari gupositinga ati ribu nibe maso abantu bazajya bakora divorce bajye badusubiza mu byizi ya wa munsi twagiyeho mu bukwe n'intwererano kuko <laughs> reka eri reka nkubwize ukuri bino bintu uh, bya divorce nsigaye mbona ari icyorezo mm. uh, ni icyorezo gikabije Mm. aba ntabwo babibona ariko ngo bituruka mukiri n'abana buriya ngo kuko nta kintu kibaho gikorwa ngo kitagira imyitozo mm. kuko umukobwa abasore n'abakobwa basigaye batandukana buri kanya ngo baba bari mu myitozo ya divorce ibyo reka tuzabishakira undi munsi Amini tuzabishakira ikindi kiganiro cyabyo cyihariye eh. ariko uh, muri iyi minsi ni icyorezo mm. ni icyorezo ntabwo ari kuri gafaranga gusa ahubwo gafaranga nuko ari umwe uzwi hari benshi batazwi birimo kuba ah, eri wari uzi ko hari umuntu uherutse gutandukana mu mezi abiri ashyingiwe ashyingiwe baratandukana ibyo ntabwo ari ntabwo ari isitori n'ibintu byabayeho hmm. ni abantu tuziranye rero hari satani arimo ararwanya ingo ku rwego rwo hejuru kandi abantu ntabwo babona ko ari satani bo barumva ko eh, ntabwo babyumvikanye hari icyo batumvikanye niyo mpamvu batandukanye nta kidasanzwe nta kidasanzwe ariko nabwiraga umuntu udukurikiye ko urugo ni rwiza harimo abantu basigaye bavuga ngo reka ngo kanaka yagiyemo amezi abiri kanaka ajya mu mwaka aratana ngenda ajya gukora iki mm. oya urugo ni rwiza ko rwahiriye kandi nawe rutahiriye ukomeze wihangane usigasire uwo mwana wazanye ku isi nzi ko uh, imana izakunezeza igihe cyawe nikigera ko iby'imana bigira igihe mm. bigira igihe icyo ni igihe cyawe cyo kubabara ni igihe cyawe cyo kubabazwa ariko iby'imana bigira igihe mm. kandi igihe cy'imana iyo cyaje umugambi w'imana nta muntu ushobora kuwitambika mm, oya nta n'umwe rero nakomeza yenda uwo mugore agafaranga imana imukomeze muwe kwihangana uzarira abana neza kandi imana izaguha umugisha n'abandi imana ibaha urugo rwiza eh, kandi n'abandi nabo imana ibubakire ah, reka mbabwire bene data wakoze imana bagenzi banjye tujye tureka gucira ahantu iteka mm. eh, ubwo niko iyo imana itabishaka ntabwo ari gutuma babikorerega imana yanakwica <laughs> ubwo rero niba yarabyemeye ubukwe bukaba ubwo mm, nayo ari ibirimo bakanaririmba eh, yari yarabitubwiye icyo <laughs> nakubwira wenda wowe uzanyumva ntabwo nshyigikiye divorce ntabwo nshyigikiye abantu bakora ibyaha ntabwo mm. nshyigikiye kimwe n'uko ntashyigikiye n'abandi bavuga bavuga eh, amagambo nk'ayo ngayo ukajya hari ukavuga ngo gafaranga na mutiti muravari muzatana mu mezi abiri reka nkubwire imana iyo ibishaka nta nubwo ari gutuma biba rero kuba kubabwira ngo muzatana mu mezi abiri cyangwa atatu nk'umubyeyi njye ntabwo ibyo nabikora mm. ntabwo navuga ngo bakoze byiza ariko nta nubwo nabatera n'amabuye ariko reka nkubaze gafaranga na neti murabasabana b'imana mm. none se imana ntibafiteho ububasha bafiteho ububasha none se kankubaze wenda uracyari muto nturabyara ufite umwana wawe mm. umwana akagenda akiba cyangwa akora ibintu bigafu bibi cyane mm. cyangwa akabyarira no mu rugo mm. wamujugunya ntabwo wamujugunya none se igituma utamujugunya si ko ari umwana wawe none se imana niyo izajugunya nete n'agafaranga kuko agafaranga ashatse kabiri so rero nagira ngo abantu bajye bitondera ku byo tuvuga nubwo kuri izi social media yenda dukoreraho amafaranga ariko tuyakorere neza tuyakorere neza ndetse tumenya ibyo tuvuga kuko uh, aya magambo tuvuga agenda agakomeretsa abana bagafaranga akagenda agakomeretsa umuryango w'umugore akagenda agakomeretsa yewe no kwa murava hmm. rero rwose mureke tubahe amahoro ni ibiremwa by'imana n'ubundi ibyo tuvuga nibyo tuvugira hano usibye gushaka viyuzi n'amafaranga n'ubu ntacyo byabahinduraho kuko rede babaye umugabo n'umugore kandi barasezeranye mm. rero ibyo wavuga byose ahubwo kugeza akanya barimo barangiza undi muryango yes barimo barangiza undi muryango nibyo ndimo kuvuga <laughs> ntibatuba baceceke ubundi se kuvuga mugani eh, urumva batandukanye nibwo byaba bibaye bibi kurenzaho ko wabasenya undi muryango wa kabiri nk'ubwo ibintu njya nkunda kubwira bagenzi banjye namwe abanyamakuru mm. n'abakozi b'imana bagenzi banjye mm. kugira ngo ikintu nikiba umuntu yitayenze cyangwa akoze ikintu kitaza tugerageze twihangane ayo tuyapfirwe mm. si byo kuyakorera ariko two gukomeza kugera gute kubigira binini ngo tubikomeze rwose ah, njyewe nari naravuze ko ntazanabivugaho ni uko wakomeje kumerera nabi ariko sinjya nkunda kuvuga abantu ariko ntabwo twabivuzeho kuri kote kuri kote mbi twe twageragezaga kwerekana uburyo ah, kumva yuko gafaranga kuba ashakanye na aneti hari hari wenda afashe nk'iyi tuvuga nk'inzu iteye irangi ry'umweru agasigamo irindi rangi ry'umukara agacamo umurongo nta kibi yakoze kidasanzwe nta kibi yakoze kidasanzwe ntabwo twavuga ko ari byiza ariko ntabwo nta nubwo ari ikibi kidasanzwe nta kintu yaremye gishyashya niyo mpamvu nyine twakoze ikiganiro kugira ngo abazadukurikira mm. ah, ari gafaranga njye simuzi mm. yewe na neti muravutse ibyo kumva indirimbo ze ntabwo umuzi mm. ah, yewe n'umugore yataye simuzi cyakora abana nigeze kubabona muri social media rero njye nk'uko urabizi ko njya mbabazwa n'abana bakubitika kubera ingaruka z'ababyeyi kandi abo bana turabujuje urwo rubyiruko ruhari nirwo rutuma bajya kunywa ibiyobyabwenge nibwo rutuma bajya kuba batinganyi mm. uh, nirwo rutuma bakora ibintu cyangwa n'amaso y'imana kubera batigeze babona igihe cyo guhabwa uburere bwiza igihe cyo guhabwa uburere bwiza noneho na turoma batavuga uyu mwana afite turoma ariko ntazaganiriza nyina ngo baze kuki ibi byabaye ubundi mu bihugu byateye imbere uh, iyo ibyo bintu bijya kuba sinzi yenda wera agafaranga niba yarabikoze wicaza abana bawe twicaza wa mugore mukabyumvikanaho neza mwembi wowe nyina na se mukumvisha abana yuko hari ibyo mutumvikanyeho ariko uwo gushaka undi mugore ubwo na nyina nawe nabishaka rero nimuzagire ikibazo mujye muza ndiso mugume nawe ni nyoko nibaze yuko yabikoze ariko ibyo mm. bintu byose bigira turoma nta mwana unezezwa yuko se ataye nyina mm. nta n'umwana unezezwa yuko nyina ataye se abana mm. bateka ryose banezezwa yuko babona ababyeyi babo bari hamwe kandi icyo gihe bagumanye imana ikabafasha bagasazana bitanga ishusho nziza kuri ba bana nabo umuryango wabo uzabakomokaho ukomeza gutyo hmm. bityo rero njye nkabona agafaranga ah, nta kintu gikomeye namuvugaho imana yo mu ijuru izamusanga aho yaba yarakoresheje uwo mugore batandukanye azamusaba imbabazi hmm. ah, ariko twebwe nk'abanyamakuru cyangwa n'abakozi b'imana turekeraho ntabwo ari byiza hmm. sinzi niba hari ikindi mwambaza ndumva <laughs> ndumva iyi nkuru ya bishop gafaranga ariyo yari ikintu nyamukuru reka tugushimire cyane rero kwitabira ubutumire bwacu reka dusozeze kino kiganiro dusengera imana kugira abantu bumvishe ah, izi nyigisho ndetse n’izi n'izimpuguro bibafate ku mutima ntibaze kuza kubifata nk'ikindi cyangwa ntibaze kuza kubifata nk'aho turimo natwe turakuririza inkuru ya bishop gafaranga ahubwo twagira ngo birangirira aha ngaha wakuyemo isomo buri muntu wese ku ruhare burya ikintu kibi iyo kibayeho hari isomo ryitanga yaba kuwugiriwe nabi cyangwa kuwo biha byahangayikishije cyane hari isomo hakura ndetse n'ubitahangayikishije hari isomo aba yahakuye ah, nagira ngo wenda abantu muzankurikira bizumvikane neza hmm. ngewe sinkunda gukiritisayizinga umuntu uwo ari we wese hmm. kuko nzi ko imana ariyo ibona mu mutima ikabona impamvu nyakuri yaguteye biriya bintu hmm. ikana kureba ikaba yanakubaza kuko nagira byumvikane bibiriya ntikunda divorce ntabwo yemera ntabwo ari ugukunda ntiyemera mm. sibyo so yenda nko kurira mugore agafaranga buriya yahawe urwandiko rwo gusendwa we buriya yemerewe kuzarongora buriya by the way mm. sibyo ariko ubundi ntabwo ikunda icyo kintu rero byumvikane neza ntabwo ndimo nshyigikira umuntu wataye umugore ngo arongore undi oya ahubwo ndagira ngo wowe umuntu ntabwo yaba yiturikirijeho igisasu ngo none mukubiteho n'ikindi kimuhura urede abazongera bavuga ngo damage is done urede yamaze gukora damage yamaze gukora ikintu kititezwe noneho nawe ujize uhuhure hariya hari umugore ubabaye hari hari abana babaye batawe sibyo hari ingaruka zikomeye ziri bugaragare kuri bariya bana wabyemera utabyemera zirahari ndetse na famire y'uriya mudamu rero aho kugira ngo dukomeze dukurisayizinge muravure ashobora kuba afite basaza be barumuna be nyina ise yuno ibyo nabyo biragira ingaruka rero nagira ngo byumvikane kugira ngo gusa tugire umuco wo gusigasira umuco wo gukunda umuco eh, wo kugira ngo two guhura umuntu n'ubundi wiyishe two kumuhura kuko n'ubundi aba yirangije rero nagira gusa tugire izo mpuhwe kandi tumenye gusaba imana ni imbabazi imana n'urukundo ibyo nta kintu utakora imana itakubabariraho imana mm. yamubabarira mm. haracyariho ibyiringiro rero kuri uwo mugore agafaranga nawe igiti cyatemwa ko cyongera kigashibuka kikamera ibishami by'ibitontome eh, mbifurije amahoro mbifurije kugwa neza reka dusenge imana uwo bitameze neza imana igusange ibihindure byiza kuko ishobora byose nta kintu na kimwe kinanira kandi nta na kimwe ageze yima ku muntu ugenda atunganya ariko icyo nabasaba ni ukumenya ku jeri igikundiro cy'imana kiba ariho ku bakozi b'imana ntikizagukoresha ibyangwa n'amaso y'imana kuko kuzamuka ni kuzakubita uzakubitana n'ibintu bishaka kugusha bishaka gusubiza iyo waturutse ah, reka reka dusenga imana ndibaza yuko eh, ibyo nabasobanuriye mwabyumvise ah, data mu izina ry'esu ndagushimye ndaguhimbaje nkuzamura ishimwe n'icyubahiro ibyo washyize ku mutima n'ibyo ngejeje ku bwoko bwawe ndakwinyize kugira ngo bigende bikore icyo bigomba gukora mu izina Yesu kirisito data mwiza ndasengera urubyiruko rwahungabanye kubera ababyeyi barwo umwami mwiza batandukanye izo ngaruka uwera wa isirere ndasenze uwo zagezeho kugira ngo umuhumurize ikiganza cyawe gitanga amahoro kimugereho imbaraga zawe zimugereho umwami mwiza hari abagabo batawe n'abagore hari abagore batawe n'abagabo hari abana batawe n'ababyeyi aba bose niko ibikomere mwami bibakomere ndasenze kugira ngo umwami mwiza niwe ujye womora imitima ubasange ubomore ubasange ubagenderere ubasange mwami mwiza ubabohore mu ngo y'agahinda kandi nzi ko ushoboye byose mwami ni mu izina rya yesu kirisito nsenze nizeye amen shalom shalom